ايه غلط يا اخي والله غلط هذا غلط يعني هو غلط هو البحر من برافو ما في تمام ما في بالرصاص الحي الحوران يقابلوا بالرصاص الحي بالرصاص الحي يقابلوا على الحوران شكرا يا سيادة الرئيس شكرا الحوار شالوا خمسين سنة ايش سيادتهم عم تقتلهم شكرا 200 228 واحد تطلع تحكي حط الكمامة ايوه ارفع شوي شيل هاي شيل هاي شيل هاي لا لا معلش معلش لا هون هون هون عشان نبين طيب، هون بس هيك نحن طاقم الاسعاف تم نحن طاقم الاسعاف تم الحصول على اكثر من 237 جريح بيناتهم ثمن قتلى اليوم اليوم التاريخ 20 عشرين عشرين اليوم شهيد ثلاثين ثلاثين عشرين عشرين ودعش عشرين آذار عشرين آذار تم جرح أكثر من 238 جريح الله اكبر 238 جريح الله أكبر أكثر من 8 قتلى الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله نحن قبل الإسعاف وتعرضنا لهجوم من قوات الأمن أكثر من ثمان سيارات تحت تكسير بالقوة